我是你的小可爱，别让寂寞徘徊。你对我青睐，别让我来猜。有一天激动的爱，你是我的小可爱，就跟着你不退。你要怎么做，我都在身后，永远都不会离开。我是你的小可爱，别让寂寞徘徊。你对我青睐，别让我来猜。 有一天，悸动的爱，你是我的小可爱，就跟着你不睬。你要怎么走，我都在身后，永远都不会离开。我是你的小可爱，别让寂寞徘徊。你对我青睐，别让我来猜。有一天，悸动的爱，你是我的小可爱，就跟着你不睬。 你要怎么走，我都在身后，永远都不会离开。我是你的小可爱，别让寂寞徘徊。你对我青睐，别让我来猜。有一天悸动的爱，你是我的小可爱，就跟着你步态。你要怎么走，我都在身后，永远都不会。 是我的小可爱，就跟着你步态。你要怎么走，我都在身后，永远都不会离开。我是你的小可爱，别让寂寞徘徊。你对我青睐，别让我来猜。有一天悸动的爱，你是我的小可爱，就跟着你步态。你要怎么走，我都在身后，永远。 都不会离开。我是你的小可爱，别让寂寞徘徊。你对我青睐，别让我来猜。有一天悸动的爱，你是我的小可爱，就跟着你不退。你要怎么走，我都在身后，永远都不会离开。我是你的小可爱，别让寂寞徘徊。 你对我青睐，别让我来猜。有一天悸动的爱，你是我的小可爱，就跟着你不退。你要怎么走，我都在身后。 小可爱，就跟着你不退。你要怎么做，我都在身后，永远都不会离开。我是你的小可爱，别让寂寞徘徊。你对我青睐，别让我来猜。有一天，悸动的爱，你是我的小可爱，就跟着你不退。 你要怎么走，我都在身后，永远都不会离开。我是你的小可爱，别让寂寞徘徊。你对我青睐，别让我来猜，有一天悸动的爱。你是我的小可爱，就跟着你不怠。你要怎么走，我都在身后，永远都不会离开。 我是你的小可爱，别让寂寞徘徊。你对我青睐，别让我来猜。